Bavandimwe nkunda mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya korona virusi nguma mu rugo, uguma mu rugo, aguma mu rugo, tuguma mu rugo, muguma mu rugo, baguma mu rugo bityo korona nayo ikaguma iwayo.